Знаете што жалосно е за ова да се зборува многу, затоа што на моите години сите они што се како и мене, најповеќе ги боли за нивните деца и нивните внуци. Така и мене, криво ми е и тешко ми е што черката и зето заминаја за Германија, а внуците за Виена. И кажете се какви родители, какви внуци ќе видат тие мајки, тако, син, син. Тоа е теговата што јас додека беа тука му помагав онолку колку што може. Меѓуто, социјалата вика олку онолку, што земеа социјална помош 3000 денари и со 3000 денари дали сметка да се плати или поручек, ручек и вечера, или млади како млади да излезе во денешно време во некој кафич. Тоа не може да го издржат и беа принудени да се иселат од Република Македонија. Како се иселија? Прво, успеа да добија бугарски пасуши Не ги срамота за ова влада ова што се дешава во Република Македонија. Тоа треба да се искорени што поскоро и владата, она што го прави сега. И друго ќе ви спомна. Голем број на фирми во Прилеп зедоја К-15 по 8500 денари. Наредниот ден газдите на фирмите му наредија да ги врата парите да добија во вид на личен доход. И прилепчани нема да добиено К-15 Ова е малку смешно. Знаете зошто е смешно? Секој кој што не го пробал стечајниот леп, не знае што значи. Затоа што стечајниот работник ден не плачи и ноќе плачи. И ден не бара работа и ноќе не може да најде. А ние ги лажиме и вие ги лажите. Еве, пример сега му обечавте по 100 евра на секој стечен работник што има 25 години стаж и 55 години старост. Никој нема добиено уште таков надоместок Исклучиво кажуваат прибираме документи, али со партиска книшка. Значи треба да имаш книшка на ВМРО ДПМН, па да успееш да земиш сечен леп. Што да кажа оние што не се члени на ВМРО ДПМН? И затоа оние ги поддржувам во секој време од Куманово таја госпожата што протестира со стечајните работници и така треба да прави.